जय हिंद चलिए इस वीडियो में बात करते हैं नेवी एमआर का नोटिफिकेशन के बारे में एसएसआर का तो नोटिफिकेशन में वीडियो में एक छोटा सा कवर कर दिया था और ये नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा टेलीग्राम चैनल है या नेशनल कोबरा कैडेट नाम से आप इसको आइए या देखिए स्क्रॉल करिए चौदह मई का मैं मैं भेजा हूँ तेरह मई को आ, सॉरी चौदह जुलाई को भेजा हूँ और आपका तेरह जुलाई को नोटिफिकेशन आ गया मैं इसको चलिए ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद इस पर इस पर चलिए ये जो है कि आपका इसमें कुछ ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंडियन नेवी को मैं देखिए पूरा डिटेल में पूरा बात नहीं करूँगा आप इसको खुद ले करके पढ़ लीजिएगा ये जो फॉर्म फिलिंग आपका शुरू होने वाला है इन सब के बारे में मोटा मोटा बात होगा तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कितना है दो पूरा देखिए यहाँ पर वैकेंसीज कितना है दो जिसमें से चालीस फीमेल के लिए हैं डेट ऑफ बर्थ वही आपका सत्रह साल से तेईस साल तक है और फॉर्म को भरने का देखिए डेट दे, देखिए 25 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक है और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा कि आप अभी से अपना क्या कर कर लीजिए रजिस्ट्रेशन पूरा करके ओके रखिए ताकि फॉर्म आए तो आप डायरेक्ट जाके फिल कर लीजिए क्योंकि पाँच दिन का समय है सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड रहेगा तो उसके जिसके वजह से आप ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं आपको डायरेक्टली जाना है और सब कुछ धड़ाधड़ कर करके आगे आपको बढ़ना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें एम में क्लास टेंथ पर, पर ही होता है और उसमें एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगे कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ आज आपका कितना डेट है आज आपका पंद्रह तारीख और ये एम वाला आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये सोलह तारीख को मैं इसको पब्लिश करूँगा एडिट करके तो इसमें आपको जॉब में क्या होता है तीन तीन होता है सेफ होता है स्टेबर्ड होता है और हाइजेनिस्ट होते हैं ठीक है और इसका फॉर्म जाके यहाँ से join Indian navy dot G O V dot in से भर सकते हैं टर्म्स कंडीशन कुछ है मार्शल स्टेटस माइटल स्टेटस नहीं रहना चाहिए पढ़ लीजिएगा टर्म्स कंडीशन वही सेम है जो आपको अग्निवीर में मिल रही है वही सेम इसमें भी पूरा लागू है और यहाँ पे आप फिजिकल का देख लीजिए 1600 मीटर आपको दौड़ना है साढ़े छः मिनट में बीस उठक बैठक बारह टो पुशअप है और गर्ल्स के लिए एक एक्स्ट्रा है बेंटनी सीटअप है और यहाँ पे मेरिट लिस्ट सीट देखिए यही आपको बताना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखिए स्विमिंग कोई भी मतलब मैंडेटरी चीज़ नहीं है स्विमिंग का कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो और यहाँ पे आप देखिए किस चीज़ के बारे में यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बारे में बात करना है मेरिट लिस्ट बनेगा आपके देखिए मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ठीक है यहाँ पे देखिए टेंथ कक्षा दसवीं के हिसाब से भी आ, के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और यहाँ पे आप पूरा यह देख लीजिए एक मिनट ये पूरा ट्रेनिंग का देख लीजिए और ये आई का स्टैंडर्ड देख लीजिए पीएफटी देख लीजिए पीएफटी का एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा और आपको ट्रेनिंग के लिए कब बुला लिया जाएगा आपको आईएनएस चिल्का में और एनसीसी का मार्कशीट वर्कशीट पूरा आपको ओरिजिनल ओरिजिनल दिखाना है नहीं तो फिर आपको डिस्qualify कर दिया जाएगा और इसका जो भी पूरा डॉक चीज रहेगा इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही कम्युनिकेशन के लिए बुलाया जाएगा भेज सेंड किया जाएगा जो भी आपको भेजना रहेगा और आपका मेडिकल कहाँ पे होगा आई एन चिल्का में ही होगा और दो तीन हैं वहाँ पे होगा अपील आप कर सकते हैं तीस दिन सात दिन का कितना समय होता है उसके अंतर्गत में इस नोटिफिकेशन में लिखा है आप उसे जाके देख लीजिएगा चलिए एक छोटे से नोटिफिकेशन में इतना ही बाकी आप टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल आके जुड़ जाइएगा यहाँ पे मैं पूरा हर एक डिटेल को पूरा अच्छी तरीके से शेयर करने की कोशिश करता हूँ और ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ यही है ठीक है बाकी आपसे मिलता हूँ ये देख लीजिए नेशनल कोबरा कैडेट्स का यही यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल है okay so see you soon in the next upcoming video आप फॉर्म भरिए कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरा पर्सनल असिस्टेंट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा चेक कर लिया करिए बाकी ये चीज आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सो फॉर जय हिंद जय भारत वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय